Salut! Astăzi vreau să vorbesc despre a ști. Mulțumesc, Oana! Um, pentru mine a ști este un fel de aroganță să spui că știi. E ca și cum uh, um, ai afirma că tu cunoști ce se va întâmpla în clipa următoare ori niciodată nu poți să cunoști ce se întâmplă în clipa următoare, că vine un cutremur, că primești o veste super, că cine știe ce se mai întâmplă. Nu poți să știi ce se întâmplă. Dacă spun că știu despre ceva din trecut, iarăși nu mă simt uh, că am avut uh, atât de multe instrumente ca să pot să susțin că știu acel lucru din trecut. Și pe harta mea mentală cam asta înseamnă a ști. Înseamnă o aroganță. Și întotdeauna vreau să-l completez cu, cu ceva. Uh, înainte să te întreb ce înseamnă pentru tine a ști, aș vrea să spun că aseară uh, am avut un coment cu niște cuvinte foarte urâte la adresa mea uh, a unui băiat care nu mă cunoaște și mi-a spus că sunt penibilă, că fac aceste videouri. Uh, cu aceste videouri eu încerc să, să îți arăt că pe harta fiecărui om fiecare cuvânt înseamnă altceva și este normal să se întâmple așa. Uh, dacă nu îți place, nu ești obligat să-mi dai like. Nu fac parada modei în aceste videouri și nici uh, parada inteligenței. Uh, cred că fac uh, parada creativității și spontaneității, în sensul că uh, gândesc exact în fața ta cam ce înseamnă pentru mine un verb. Îmi pregătesc puțin dinainte, dar vreau să urmărești procesul meu de a gândi exact în timp, în timp ce mă urmărești. Ciao! Pentru tine ce înseamnă? Ce înseamnă a ști? Ceau!